подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я покажу, как снимать с волос ринги. Для начала вы должны найти вот такую штуку, которая есть в ринге, вот эту И взять плоскогубцы или что-нибудь в этом роде, и очень аккуратно постараться, <laughs> короче, себе ничего не повредить. Надо расплющить ринку мне сейчас не крышится. Давайте я подойду поближе, чтобы нам всем было это видно. Вот так вот наращивают волосики. Хорошие люди. вот, вот он. Все, видите, спереди слезает. Ее можно, нужно расплету сейчас косу и это покажу как. Вот, собственно говоря, у нас, по-моему, вот, да, вот это вот. Видите? Сползла от корня туда, да. И потом можно просто делать так. И вынимать, вынимать, вынимать свои прядь. Все только со мной она уже запуталась воедино. Вот так вот. Если я сегодня всех, все ринги сниму, то покажу видео, видео, <laughs> то покажу, как я буду без ринга ходить. И еще тогда выпущу видео, как ухаживать за волосами, чтобы они, по крайней мере, стали крепче и не сыпались. Ну вот, в общем, как-то так выглядят мои волосы после снятия брейдов. Мне кажется, вообще это самый безопасный способ наращивания волос. Особенно если сравнивать с горячим э, кератиновой капсулой. И... <laughs> Как же это? На ринге, на трессе, ну вот... Знаю, знающие люди, которые наращивали себе, поймут. Вот, и сейчас я буду восстанавливать свои волосы, чтобы снова вам спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.